такое решение только для защиты украинских граждан. И пускай по попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Ведь э, э так э, террористы так поступают, когда впереди себя гонят э, женщин и детей.